laty kolega mój Ukradł mi mego misia Długo płakałem, tęskniłem wciąż Bo polubiłem go A przecież miałem tak mało lat Nie rozumiałem tylu spraw Czemu krzywdę wyrządzono mi Powiedzcie mili mi A przecież miałem tak mało lat Nie rozumiałem tylu spraw Czemu krzywdę wyrządzono mi? Powiedzcie mili mi przed laty ojciec mój Połamał mi gitarę Długo płakałem, tęskniłem wciąż Bo polubiłem ją A przecież miałem tak mało lat Nie rozumiałem tylu spraw Czemu krzywdę wyrządzono mi? Powiedzcie mi Miałem tak mało lat Nie rozumiałem tylu spraw Czemu krzywdę wyrządzono mi Powiedzcie mili mi Kiedyś przed laty kolega mój Ukradł mi mą dziewczynę Długo płakałem, tęskniłem wciąż Bo pokochałem ją A przecież miałem tak mało zrozumiałem tylu spraw Czemu krzywdę rządzono mi? Powiedzcie mili